Existe aquela famosa frase que diz que a gente é o que a gente come. Mas será que a gente também é o que a gente brinca? Para responder essa pergunta, duas psicólogas americanas resolveram fazer um experimento com a boneca mais famosa de todos os tempos, a Barbie. Elas fizeram o seguinte: convidaram um grupo de meninas para brincar. Metade dessas meninas brincaram com Barbie. A outra metade brincou com Mr. Potato, Aquele brinquedo que a gente não conhecia no Brasil quando eu era criança, mas que depois de Toy Story todo mundo conhece. O resultado foi bem interessante. Depois de cinco minutos brincando, as pesquisadoras perguntaram para as meninas o que, elas queriam ser quando elas fossem adultas. No grupo da Barbie saíram essas profissões tradicionalmente ligadas ao universo feminino, como professora, bibliotecária, aeromoça. Já no grupo do Mr. Potato, as meninas se sentiram mais livres, Umas delas disseram que queriam ser policiais, outras bombeiro, outras piloto. Para as duas psicólogas responsáveis para a pesquisa, essa é a prova de que, além daquele corpinho surreal, a Barbie limita a imaginação das meninas na hora delas imaginarem um futuro. Bom, eu nunca gostei muito de Barbie e gostava mais de brincar de outras coisas. O resultado foi que eu virei jornalista. Não sei se é bom, não sei se não é, mas é uma coisa interessante de pensar. Será que a gente também é o que a gente brinca? Até a próxima semana.